Јас сум учесник во конфликтот, во конфликтот од 2001. Сум подак офицер и имав и поголема, да речем, одговорност, како командна или било каква, обавлав повисоки, да речем, воени задачи во однос на обичните војници. Чувствував. Чувствувам само тие што беа таму знае, како за да си во војна, во секој момент да видиш мета на нечија дали што незалутан кушу може некој намерен кушу да си остеш дома семејството, гладно, да појдеш да браниш Македонија и на крајот некој да те прогласи да за терорист. Зошто терористите од 2001 се во власта на Република Македонија, а бранителите од 2001 се на улиците во Република Македонија. Конкретно наше раздружение, немаме ни еден бранител во работа немаме абсолютно никакви права. Јас многу пати снимале средби со представници, може би, од една и друга партија или влада, а, поставав едно прашање. Зошто ние како бранители од 2001 не добивме барем, барем обично парче хартија, која ќе значи благодарност во одбраната на Република Македонија. Тие сите речава, ама тоа е, знаете како, малку Ако некој не призна официјално, после ќе треба да си ги исполни сите барања кои по закон, да речеме, следуваат по однос на бранителите. Инако кога сме ки барањата, апсолутно никакви барања нема исполнето владата кон, извинам, кон нас. Имаме проблеми со школство, со здравство, со работување. Имаме еден куп проблеми, што ни еден, ниједен не нашол за да сходно да седне со нас и да го реши проблемот. Значи сепак ние сме тие луѓето кои на некој начин, не на некој начин, вистински ја одбрани Република Македонија и му е дадо на некој да ја управува, дури не само да ја управува, дури и да се изживува. Кај нас <coughs> чашата ја прели една од снимките која се разослушавме, каде премиерот се поигнува со чувствата на бранителите без трошка странни чувства. Вели, ќе го поднесеме закон за бранители, а после нема да гласаме, че си играме играчи. Што сме ние? Дали самиот збор бранители му значи на некоја нешто? Дали некој човек свесен може такви зборови да употреби? Или последното вчерашно. Учека 100 вработувања. И то сите во министерство. Бранители, јас бе метач во комуналец. Сум метач деца на никој не работи, со деца, со семејство, нема ни социјална помош. И ни кажува дека да сметка за бранителите. Нема. Нема ништо точно тоа. Срамот е што не се случува на нас, бранителите од 2001.